baixa que baixa meu bro. De puta apanhamos um edá. Ela sobe que sobe que sobe, meu bro. Tipo pressão de água. Ela mexe que mexe que mexe, meu bro. Por ti ela é uma bebê. Ela gosta de gritar, ué. Eu também não percebe. Essa miúda é muito assanhadinha. Gosta de me seduzir com bom dia. Olho de semana, quem diria? Eu faria parte da tua lista. Ela disse, mano, cala a boca. Cala a boca beijinho na boca Olha de semana, fica calma Não quero confusão com a confusa seu love tá nos cuiaboia E não temos pressa de estragar Porque a gente gosta se amaia Mas a moça pode já basaia Ela desse moço cala a boca E a tosa me deixa bem nervosa Daqui a pouco vou te deixar pata Ou melhor dizer que cabeçada. Ela baixa que baixa que baixa meu bro. Tipo, te apanhamos uma Ela sobe que sobe que sobe, meu bro. Tipo, pressão de água. Ela mexe que mexe que mexe, meu bro. Porque ela é uma bebê. Ela gosta de gritar, gosta de treinar, ninguém consegue lhe parar. Essa mana rebola cheia, do jeito que eu gosto. Colega ruvo fatiga Roer o osso pra ela saber Como é que a tropa tá bater Ela curte vermelho, a paixão Assim penso que ela quer fazer amor Eu sou uma sauna, comigo é calor Ela é bem louca, a cabeça não regula Nenhum da assustou quando viu o meu rula Ela faz o seu paper quando está na rua Yeah, real talk ela baixa, que baixa, que baixa, meu girl E é puta apanhamos, head. Só pede, só pega, sobe, meu bro Tipo pressão de água Ela mexe, que mexe, que mexe, meu bro Porque ela é uma bebê Ela gosta de gritar, boy. Eu também nunca percebe Yeah, mano, o Mac, é tá a ver? Hoje em dia o game tá bué violento, mano As novinhas tá mesmo demais, bro Deixa só, bro, essas daí tão tá muito assanhadas Cheia, mano, oh, São conteúdos pesados mesmo só pra maior de idade. Ei, yeah. oh, essa é a vibe, essa é a vibe, vamos mexer bem. Ei, fomos. Ela baixa, que baixa, que baixa, meu bro. De puta apanhamos, é Ela sobe, que sobe, que sobe, meu bro. Tipo pressão de água. Ela mexe, que mexe, que mexe, meu bro. Por ti ela é uma bebê. Ela gosta de gritar, bué.